आज चाहिँ हामीहरू प्रोजेक्ट विन्डोको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ प्रिमियम प्रो खोलिसकेपछि हामीहरू एउटा नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गरौँ नाम चाहिँ म क्लास टू हाल्छु क्लास जिरो टू ब्राउज गरेर तपाईँले लोकेसन सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि यो टाइम कोड अडियो स्याम्पल्स डिबीमा अनि ओके तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु भइसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ र यो साइटमा चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोजेक्ट विन्डोमा चाहिँ कुनै पनि भिडियो चाहिँ इन्सर्ट गरिन्छ सो हामीले डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ कन्ट्रोल आई गर्दा नि हुन्छ अथवा राइट क्लिक गरेर इम्पोर्ट गर्दा नि हुन्छ सो एउटा प्रोजेक्ट मैले ओपन गरेँ ओपन गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ यसमा इन्सर्ट हुन्छ इन्सर्ट भइसकेपछि तपाईँले यसमा डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि फ्रेम रेट मिडिया ड्युरेसन भिडियोको कति ड्युरेसन छ भिडियोको इन्फो यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी स्लाइड गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ भिडियोको इन्फर्मेसनको बारेमा केही कुराहरू गरौँ फ्रेम रेट भनेको चाहिँ के हो त फ्रेम रेट बुझ्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले भिडियो चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भिडियो एक सेकेन्डमा पच्चिस फ्रेम डिस्प्ले भएर कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ मुभिङ भएको जस्तो देखिन्छ त्यसलाई नै फ्रेम रेट भनिन्छ इक्जाम्पलको लागि एउटा कपी छ कपी भनेको चाहिँ भिडियो भयो अनि कपीको पाना भनेको चाहिँ फ्रेम्स हो सो एक सेकेन्डमा चाहिँ पच्चिसवटा फ्रेम भइसकेपछि एउटा भिडियो प्ले भएको जस्तो देखिन्छ अथवा योभन्दा कममा पनि प्ले त हुन्छ तर स्लोली हुनसक्छ र फ्रेम रेट तपाईँले कुनैमा धेरै कुनैमा थोरै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रेम रेट चाहिँ एक सेकेन्डमा यतिवटा पाना कपीमा जसरी पाना चाहिँ पल्टाइन्छ त्यतिवटा पाना चाहिँ एक सेकेन्डमा चाहिँ मुभ भएको हो भन्ने कुरा जनाउँदछ सो तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ बुझ्नुभयो भने आशा गर्दछु सो यो कुराहरू पछि पनि आउनेछ सो हामीहरू पछि पनि सिक्नेवाला छौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ भिडियोको इन्फो भिडियोको इन्फो तपाईँले पनि युट्युबहरूमा नि देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि क्वालिटी बढाउनको लागि तपाईँले सेभेन ट्वेन्टी पीबाट थाउजन्ड एट्टी पीमा लिएर जान सक्नुहुन्छ त्योभन्दा माथि फोकेमा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ सो यो भनेको चाहिँ के हो त यो नाइन्टिन ट्वेन्टी भनेको चाहिँ विथ हो विथ भनेको चाहिँ लेन्थ भिडियोको लेन्थ हो र यो थाउजन्ड थर्टी सिक्स भनेको चाहिँ भिडियोको हाइट हो सो यो केही कुराहरू चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ सो यसपछि हाम्रो काम भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट विन्डोको बारेमा थोरै कुराहरू थाहा पाऊँ प्रोजेक्ट विन्डोमा तपाईँले यो तलतिर लिस्ट भ्यू भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ एरेन्जमेन्ट हो यो आइकन भ्यूबाट चाहिँ तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र कहाँतिर यो भिडियो के को बारेमा हो भन्ने कुरा तपाईँले प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको लार्ज जस्तै कि हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले आइकनहरू अथवा फोल्डरहरू एरेन्ज गर्दाखेरि लार्ज मिडियम अनि स्मलमा गरे जस्तै हो यो चाहिँ एरेन्जमेन्ट हो कुनै चिजलाई चाहिँ हामीले कसरी एरेन्ज गर्ने कसरी डिस्प्ले गराउने भन्ने कुरा जान्दछ अनि यो भनेको चाहिँ जुम इन जुम आउट तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ के हो त यो न्यु बिन भनेको चाहिँ फोल्डर हो जस्तै कि हामीले डेस्कटपमा फोल्डर हामीले क्रिएट गर्छौँ त्यसरी नै हामीले प्रिमियम प्रोमा चाहिँ कुनै फोल्डरलाई चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ बिन भनेको चाहिँ फोल्डर हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु होला सो बिनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोल्डर यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब आउँछ यो न्यु आइटम भनेको चाहिँ के हो त न्यु आइटम भनेको चाहिँ कुनै पनि सिक्वेन्स बनाउने प्रोजेक्ट सर्टकट्स बनाउने एडजस्टमेन्ट लिएर बनाउने यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीहरू थाहा पाउनेछौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ यो तलतिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ रिड ओन्ली गर्नको लागि युज गर्छ यो गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ इडिट गर्न सक्नुहुन्न अनि यो भनेको त हाम्रो डस्टबिन हो डिलेट बटन हो यो चाहिँ यो चाहिँ डिलेट बटन हो अनि माथितिर तपाईँले मिडिया ब्राउजर लाइब्रेरिज इन्फो इफेक्ट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीहरू काम गर्दा गर्दै सिक्ने कुराहरू हो सो हामीहरू फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye